Nu trântiți ușa de la intrare. Păstrați curățenie. Nu mai fumați pe casa scărilor de câte ori să vă spun.